comida. Olha aqui, volta, volta pra dentro daquele lugar. Isso, vem cá. Vem cá, vem! Ai, quero parar com ele. Não! Quero fazer do caixa, meu Deus. Tá, tá, tá. Fica parada, parada, tá. parada. Volta. Peraí. Eu vou te dar uma maçã. Agora você tem uma maçã. Eu tenho uma água. Tá aqui, eu jogo água na cabeça. Joga <laughs> água na cabeça. Joga água na cabeça. Peraí, deixa eu pegar a maçã. Também como pela cabeça. Tá. Vem cá. Sai, aqui, sai. Agora é pra sair. Agora é pra sair. Yes, yes. tendo vários momentos de paz. Ah, Foi. Bula Bula. Né? Santo Deus! Vou pra cima da árvore! Não, mano, deixa eu ir aí com você. Everybody. Tá, peraí. Problemas técnicos. Problemas técnicos. No canal e deixa muito like e se inscreve muito e não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que você conhecem. Compartilha o seu gato, compartilha o seu ventilador, com a sua lâmpada, o seu tio, a sua tia, a sua avó, o seu avô e também like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like. E